点开第四期的荒野教学视频，那么今天咱们来研究一下这个宝石争霸。之前呢，有朋友给我建议说，前几天咱们这个视频的时间有点太长了，所以今天这期呢，我会尽量精简一点，也请大家之后也多多给我反馈。那么好的，咱们今天的视频会讲到下面这几个部分：这个宝石地图的中央呢，有一口喷宝石的井。 你当然没办法进到这口井里面去哈，但你可以收集这些宝石。游戏一开始呢，井里就会冒出第一颗宝石，这之后呢，每七秒会再刷出一颗新的宝石。宝石呢，一定会出现在矿井的四周围，但每次的具体位置会有一点的随机性，可能是靠你这边，也可能靠对面那边。 呃，那么人物只要一走到宝石上呢，他就会拿起宝石；而人物一旦被打倒呢，他身上所有的宝石也会就地的喷出来。在这个宝石模式下，呃，玩家被打倒以后是有一个三秒钟的复活倒数的，大家要注意，这个复活的时间是比足球模式呢要更短一点。那么宝石的胜利条件呢，是一队玩家的宝石总量至少要达到十颗，而且同时呢，这对玩家他们的宝石还至少要比对方要多两颗或以上。 只要保持这个条件，游戏就会自动倒数十五秒，而你坚持过这十五秒之后，游戏就会结束了。这是什么意思呢？就是说，如果你们队已经有十颗宝石，而对面这时候有八颗，呃，这时候就算开始倒数了，你也是不能放弃对这个矿坑的控制的。 如果你在这个时间点直接退后的话，对方在接下来的十四秒里面还是可以吃到两颗新的宝石，把分数打平的。呃，但是如果你们队有十颗，而且比对面要多了三颗或者以上的话呢，这时候再控制这个矿井就没有什么必要性了。那这边就是宝石的基本规则的一个总结。下面给大家讲一下啊，基本思路哈。呃，其实基本思路呢特别简单，呃，一句话概括就是线往上推，人分开站。 那么这个推线很好理解哈，呃井，因为它在地图的中间嘛，所以我方最理想的站位呢，就大概是在井以上的这一片位置。如果能通过对线把敌人压在这片位置以外呢，那他们根本就无法拿到任何宝石，而且这样一来呢，对面的活动范围会变得很小，我们就更容易打到他们。 那么人为什么要分开站？这也很好理解。如果你一队人全都站在地图中间站成一坨的话，那对面闭上眼睛也很容易能打到你嘛。呃，何况呃这个模式里面还有很多像潘尼、杰西、塔拉之类，他的攻击能溅射、能穿刺的这种英雄，所以理论上呢，你们队的站位呢要分散到对面没办法一枪打两个，但是又要足够近，呃，让你们互相之间呢在必要的时候还可以互相掩护，这样的站位才是最合理的。 那么在讲什么样的英雄，呃，在这个模式里最强之前呢，我想先讲一下它的分路哈。呃，在分段稍微高一点点的宝石局里面呢，一般队上是只会有一个人负责拿宝石的，另外的两个人是空手的。这是因为呢，你只要拿了宝石，那你就变成了队伍的弱点嘛。那么队上有一个弱点，咱们有办法可以严防死守。如果三个人都是弱点的话，那就一定会顾此失彼嘛。 因此呢，这个宝石模式传统的分路是一定会有三个位置，这个中路我们就可以理解成是 C 位，是负责拿宝石帮助队伍发育的。一般适合走中路的英雄呢，一定手要特别长，最好还要带一个回血或者是防御、逃跑这一类的技能。最典型的中路英雄呢，有这个神灯精灵、佩佩、波克、潘姆、杰西、潘尼这一类。 那么边路上呢，一般是这样一攻一守两个小弟的，负责进攻的这个小弟呢，你可以理解成是打野位，这个位置呢，它可以是一个近战，也可以是一个比较凶的远程。那么这个打野位呢，必须是一个具有单杀能力的英雄，他平时蹲在草丛里面，给对方的这个站位形成压力，一有机会呢，就露头一套连招带走对面的中路，抢走宝石啊。 最典型的打野位英雄呢，包括塔拉、小熊、吸血鬼、罗莎、比比、里昂、达里尔等等，都是这样的英雄啊。那么另外一边的边路呢，负责防守的这个小弟，你可以把它理解成辅助的位置。这个位置呢，最好是一个强力的控场英雄。一般来说，这个位置也得是一个长手，可以有效的压缩对面的空间哈，而且必要的时候呢，需要给中路足够的这个火力支援。 比较优秀的这个辅助英雄呢，包括巴利、炸弹麦克、仙人掌、瑞科、卡尔、小蜜蜂等等。这里我想强调一下啊，大家如果选了近战的话呢，尽量尽量不要走中路去吃这个宝石，因为这么做呢会大大的降低你们队的胜率的。呃，这个做法它的问题呢，在于你用近战的时候，如果你要对对面造成任何的威胁，你就必须要站在敌人的附近啊。 但是如果你站在敌人的附近呢，你就没有办法能保护自己身上的宝石，所以一般来说呢，近战是不适合带这个宝石的。 如果只给大家推荐一个英雄的话呢，在当下的版本，我是一定会推荐大家练这个神灯精灵的，因为他的技能组合在这个宝石模式里是很完美的。他的手特别的长，然后他的妙具和这个星辉之力还能给自己回血，最关键是他的大招呢还自带一个翻盘的效果哈。一般的长手英雄，就算你能击杀对面的宝石位，也不见得能把这个宝石拿住。但是精灵呢，它能直接把这个人拉过来，把宝石留在这里，所以说可以说它是。 全方位无死角的哈，呃，当然这个灯神呢，它是一个掉率相对比较低的人物，咱们新手玩家不一定能很快的抽到。对于这个新手朋友呢，我会比较推荐大家使用呃波克、罗莎和巴利，分别对应上面提到的三个分路哈。这三个英雄呢，都特别容易上手，而且对线能力都很强。如果你好好使用的话，效果也会很不错的。 呃，如果你的这个小熊已经拿到了随身妙具的话呢，那我也非常推荐使用它来做这个打野位的。呃，那么最后呢，我再给大家讲一些呃宝石的上分的建议哈。呃，第一点呢，是你想要靠宝石模式上分，那最有效率的办法呢，肯定是加一个靠谱的工会，多加一些好友，组成一个固定班底，然后你们三个人一起上分。这样做的好处呢，一方面是大家知根知底，能够打出配合哈。 更重要的一点呢，是这样，你能保证自己队伍的配置分工合理，因为你和路人随机排的话呢，可能会排出三个近战之类的这种自杀阵型啊，这样子的话，就算你三个人玩的都不差，也不能保证你的胜利。 那么，如果你还没有条件组队，只能单排上分的话呢？那么大家最好尽量根据这个地图的配置来选对线上最强势的这些英雄啊。比如说，要是墙多，你就用巴利；如果草多，你就用罗莎；没墙也没草，那你就用布洛克，对吧？呃，你这个对线呢，它就是荒野乱斗里面的篮板球啊，谁能掌握这个对线，谁就能掌握比赛。如果你自己的这条线崩了，那你比赛输了就不能怪队友。 那么如果你单排遇上了比较好的队友，那也不用多说，你就尽可能打勾勾，继续多排几局，然后直接加好友就行了，对吧？然后第三点呢，是这个网上不少的攻略会推荐大家打路人局的时候只玩这个中路 C 位哈，因为他们不放心让路人去带宝石，所以必须自己拿宝石。但其实呢，我会觉得你单排的时候走边路上分可能会更有效率，尤其是做这个打野位哈，这是因为呢，呃，其他路人一般在顺风局里面才能发挥出他们全部的实力。 而这个打野位呢，在宝石里面是最容易拿到一血的，来打开局面的。我个人是比较偏向去当这个打开局面的人啊。 那么第四点呢，是假设我方现在是一个优势，然后已经开始胜利倒数的这个时候呢，呃，大部分的玩家呢，大家都会从呃矿井开始往回走，撤到这个出生点附近的位置，这样来拖延时间哈。啊，这个回撤的动作的好处呢，是对面需要多花几秒钟来推上来，而这个操作呢，是没有什么大问题。 呃，那么我建议呢，大家呃在做这个回撤动作的时候呢，也要把握好它的这个执行哈，就是你尽量不要让对面太轻松，不费枪也不费血，直接就这么推上。呃，换句话说呢，就是你自己要尽量的走两步就回头开一枪，呃，在这个最后关头的时候呢，也要多利用好你能用的这个掩体，还有你自己能用的弹药来消消耗对方的这个弹药和 HP，你这么做呢，才能更顺利的赢下这个比赛。 啊，还有就是一开始已经提到过一次的，就是你在胜利倒数的这个十五秒期间呢，那这个矿井它也是会跳两个宝石出来的。所以如果在比分十比八的情况下呢，呃，你不要一开始倒数就立刻开始回撤哈。然后如果对面呢他不太清楚这个基本规则，如果他撤早了，在遇到这种情况呢，你只要好好的守住这个矿井，你就可以把游戏再拖入加时了哈。 啊，那么最后呢，我想再唠叨一句，就是如果我方很劣势，被对面已经压到门口了，然后你的队友都死了啊，这时候你先复活的话，你千万不要就是单枪匹马的一个人向敌人冲过去，这样的操作非常常见，但是它其实是毫无意义的哈。啊，大家最好呢还是等这个队友都复活了以后，三个人一起推上去，这样有组织的反击呢才会有效果。 那么今天的宝石教学呢，就到这里。如果大家还有什么疑问的话，可以在视频下面留言问我，我会尽量给大家解答的。那咱们今天这期视频呢，呃，压缩到大概这个十分钟的长度了。大家觉得这样子比之前是要更好还是更坏呢？也请大家。